сен маған керексің ақсәуле күйеуінің бойын мың түнтіп шарласа да бір намды қасиетін таппай әлек басқалай елестетіп еді сырт көз алдамшы екенін енді түсініп іштей тынуда енді бәрі кеш бұл азаматтың етегінен ұстап тойдың төрінде отырды көптің ақ батасын алып қойды отбасы деп аталатын өмірдің іргетасын құйып үлгерді өкінгенмен ештең өзгермейді енді шіркін ай түн ұйқысын қашырып отбасылық өмірін аңсағандағы керемет күйеуге қол жеткізгендегі түрі осы ма таңдаған тазға жолыққаны ма қандай еді өзі сұлу еді тәкаппар еді ерке еді төрт ұлдан кейін дүниеге келген ақсәуле тым ерке өсті әке шешесі ағалары маңдайына шел тигізбеді айтқан айтқан дегені деген еді өз үйінде сұлулығы тағы бар жолын аңдып жүрегін сынған талай жігіттердің бетін қайтарды жігіттің төресін іздеп еді күтіп еді уақыт құрығын ұстатушы ма оқу бітіріп жұмысқа тұрғанда ғана айналасына көзін ашып қарай бастады күлгін көзілдірігін шешіп тұрмысқа шығуды перзент сүюді ойына алды ал бұл кезде өзінің пайымдауы бойынша жөні түзу жігіттердің бәрі үйленіп кеткен кезінде жолын торолдаған жүз жігіттің бірен сараны ғана қалыпты қалқиып онда да талғамдары өзгерген бе бұл жақты айналып өтеді үрімдей жас қыздарға әуес өздері әлеуметтік желі келді ғой көмекке оң босағада отырып қалудан сақтаған әлеуметтік желіге алғысын айтып еді алғашқыда желі арқылы танысты күйеу бауыржанмен өткір жанары ойлы көрініп еді суретінде Сымбаттағы жігіт өзі сұлу жігіті сымбатты болашақ перзенттеріміз керемет әдемі болатын шығар деп ойлаған еді сол кезде суретіне үңіліп желі арқылы таныстықтан соң телефонмен небәрі екі ақ рет сөйлесіпті зор дауысты жігіттің сөздері көңіліне қонды маңдайыма жазылған осы болар деп кездесуге шықты сол алғашқы кездесуді ақ алып қашып бара жатқанда келіскендей үнсіз отырды басына ақ жаулық түскенде сыңсып ырымын жасаған мен іштей риза еді қыз жігіт болып қол ұстасып жүрмесе де кинодағыдай бір біріне өлі өшіп ғашық болмаса да тәп тәуір жігіт екен деп ойлап еді сол кезде отбасылық өмірімде керемет болар деп үміттенгені жүз пайыз үміт алдаған сияқты күн өткен сайын күйеуінің тірліктеріне көңіл толмаушылық бой көрсетіп келеді сонда да көзін жұмып алған сезімін кеуіне мәжбүрлеп махаббатын ояту үшін жанталасып әлек оның бойынан өзіне ұнайтын титтей қасиет байқаса қуанып кетеді іштей солай үйреніп кетермін деп алдағы күндеріне сенім артуда ер деген мінезді бір сөзді дұрыс шешім шығаралатын саналы өз ортасына сыйыл болу керек емес пе өкінішке орай бауыржанның болмысы дәу денесіне қарама қайшылықты көрсетуде сөзі мен ісінің арасы тым алшақ екен тірлік жасап жүрмін бір бизнес бастайын деп жатырмын деп еді танысқан кезде сөйтсе бос сөз екен әке шешенің тапқан таянғанына күн көрген бір бор кемік біреу ме деп қалды жұмысы жоқ құр сүйнделіп жүргені тірліктермен жүрмін дейді де жолдастарымен қыдырып уақыт өткізгеніне мәз секілді тауып жатқан табысы жоқ оған мейлі көнер бірақ дұрыс мақсаты дұрыс әңгімесі жоқ кеуім таныған сайын ақсәуленің көңілі шөгіп барады жақсы әйел ерінің басын төрге сүйрейді деп анасы келіндеріне үнем айтып отырушы еді отбасының өсі өнуі тек еркекке емес өзіне ғана байланысты екенін амал жоқ түсінуге мәжбүр сонда да күйеуіне еркелеп әңгіме айтып әзіл қуғысы келеді ал бауыржан өз пікірінен ада ерме бұған келгенде сөзге шорқақтау әйелді бастан деген қағидаға жүгініп алған ба өзінше бұған келгенде қатал көрінгісі бар ай қонғанда құшағы суықтау тағы міндетін ғана атқаратын ол теріс аударылып ұйқыны соғады таңда әдемі сырмен атырғысы келеді кейде бұл арманын айтып сол арманға бірге жол салғысы келеді сырласып бауыржан тыңдауға құлық танытпайды бір күрсініп алып бұл да көрпесін қымтап теріс аунайды амал жоқ мейлі көнді ғой оған да анасы айтпақшы күйеуің ішкілікке құмар ойындарына әуес болмаса саған қол көтермесе отбасы болып кетесіңдер танып білмей тұрмысқа шыққан соң үйренісе алмай жүргенің ғой деп еді солай болар мінсіз адам болмайды тек киноларда ғана болатын идеал күйеудің өмірде жоқ екенін түсініп ақ келеді ол пешенесіне бұйырған осы күйеуін енді бар болмысымен қабылдап жанұя деп аталатын үлкен әлемге көзі жұмып қойып кеткен жайы бар ақ сәуленің жүкті екенін білгенде ол қатты қуанды перзенттеріміз дүниеге келсе ортақ мақсат жақындатар деп ойлады үміттенді бір шаңырақ астында тұрып жатса да бір белгісі салқындық бар ғой орталарында мүмкін күйеуі өз секілді үйренісе алмай жүр ме оның да үміті ақталмады ма танып білмей үйленіп алып ол да керемет әйел күткен бет түсінбейді қанша әрекет жасаса да тәндері біріккенмен жандары екі жақта қалықтайды екеуінің анасының сөздерін жиі еске алады ақсәуле әкең екеумізді атастырып қойған үйленгенге дейін түрімізді де көрмедік Атанамыздың айтқанына көніп отау құрдық жаман болмадық үйренісіп бауыр басып кеттік деп еді бауыр басып кетер бауыр жанына сүю сезімі болмаса да бауыр басу да жақсы солай ойлап алдағы уақытқа үміт артты келіндік міндетін ақтарып ата қызмет етіп жүре берді ол өз атына түрлігіне кір келтірмеді күйеуінің туыстарынан көңілінен шығып Атененің алғысын алып отыр үнемі тірлігі тап тұйнақтай пісірген тамағы дәмді қабақ шытуды білмейтін ақсәулені бәрі сыйлайтын үлгететін үндемей жүріп керемет қызға үйленіп алдың деп достар тиіседі бауыржанға тұңғышы дүние келгенде күйеуінің жауапкершілігі оянғандай еді бөпені көтеріп үшеуі қалаға қыдырып қайтқан бірде сол кезде ақсәуле өзін шексіз бақытты сезінген сезімдері ойнап еді кәдімгідей әйел шіркінге өзін бақытты сезіну үшін көп нәрсе де қажет емес екен ғой тірлік істеп бала шағамды асырауым керек бизнесімді бастай алмадым деп қанша әрекет жасасам да деп бұл шыңғуанған бауыржан айтқанда ер азаматтың үйге құр кіріп шығып бос уақыт өткізгеннен жексұрын нәрсе жоқ шығар жұмыс жайында бұдан алдын екі үш рет айтқаны бар бауыржан жақтырмайды Шеке баса тырысып айқайлап шыға келген еді одан кейін үндемейді бұл тақырыпта сөйткен күйеуі астанаға құрылыс сапарына жұмысқа кетіп барады жан жарын үлпілдетіп шығарып салғанда тұңғыш қызы жеті айға толған еді құрсағында тағы да тіршілік есі пайда болғанын ол кезде білмеген ай өткенде біліп күйеуінен сүйінші сұраған күндер өтіп жатты күйеуі азын ақша жіберіп тұруда Жұмыстың көптігінен бұл жаққа келіп кетуге оның уақыты тапшы өзі солай айтқан бұл сенді өзімен әлек тұңғышын омырау сүтінен шығару оңай болмады өпесі ауырып ауруханаға жатып шықты оның үстіне енесінің де денсаулығы сыр беріп төсек тартып жатып қалды ененің жай күйі баланың күтімі өзі таксикоз ақсәуле жан жағына қарауға шамасы келмей қалған күйеуімен тек телефонда сөйлеседі кейде қатты шаршайды қара шаңырақтың бітпейтін тірлігі қажытып ереше күтімді қажет ететін ененің жағдайы әлсіретіп ақ тастап еді ақсәулені сонда да белін бекем буған ол таңда көзін тырнап ашып түнде жастығына сүйретіліп әрең жететін бірде құрбысы саған жаным ашиды не өмір мынау күйеуің басқа жақта өзің мына жақта бұрынғы әдемі көздерің шүңірейіп бір түрлі болып кетіпсің күйеуіңе барсаңшы табысы жақсы сияқты бірге тұрсаңдар болады ғой сол жақта деп еді бұл үнсіз егілген қиын жағдайын құрбысына сездіргісі келмеді ме бір мен емес қой бұл жағдайда өмір сүріп жатқан вахтада жұмыс істеп жүрген қаншама еркектер бар әйелдері күтіп отыр оларды да деген солай айтып өзінде жұбатқан солай өзін жұбатып күндерді артқа тастай берді тоғыз айда өтіп екінші қызын дүниеге алып келді ол осы кезде кеуім келетін болар деп ойлады бірақ ол келмеді тағы да жұмыстың көптігін сылтау еді күтіп еді күйеуін не дегенмен екі қызының әкесі құдай қосқан қосағы уақыт өткен сайын ақсәуле өзіне жиі сұрақ қоятын болып жүр мен бұл үйде кіммін күйеуім басқа жақта мен қыздармен бұл жақта отбасылық өмір деген осы ма қандай болса да не көрсек те күйеуімен бірге тұрғаным жөн емес пе мен де жарғызығын көргім келеді қыздарым әкесінің қасында өскісі келеді екеуміз екі жақта өмір сүріп мүлдем суып кететін болдық бір бірімізге онсыз да мәз емес едік деген ойлар ақсәулені жиі мазалайтын болды жіберіп жатқан қаражаты да соңғы кезде мардымсыз бітпейтін сылтауы көп өзінің бұлай жалғасқанын қаламады жылдан аса уақыт өтіп кетіпті оның жұмысқа кеткеніне келіп кетсең болатын еді әйтпесе өзім барып қайтайын дегенде күйеуі кекеткендей мырс етіп күлген де қойған и кішкентай бөпесімен қалай келіп келеді деп ойлаған болар бірақ бұл барды күйеуінің тұрып жатқан мекенжайын біледі онсыз да жол қинаса да өпелері жыласа да күйеуін бір көріп қайтқысы келді атасы рұқсат бергенмен тезірек оралуын бұйырды бірінші бөлімнің соңы жалғасы бар